hello and welcome friends Microsoft Excel सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या क्या सिखाने वाला हूं आइए आपको बताता हूं यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ स्टूडेंट के नाम है और उनके मार्क्स की लिस्ट हमारे पास है फिर हमने उसका टोटल किया है यहां पर कोई बॉर्डर तो लगा नहीं हुआ है तो हम इस पर बॉर्डर लगाते हैं तो कहीं पर भी क्लिक रखिए आप उस रिलेटेड डेटा पर और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए वो पूरा डेटा हो जाएगा सेलेक्ट उसके बाद से आपको प्रेस करना है अल्ट एच बी ए जैसे ही Alt H B A press करेंगे तो ऑल बॉर्डर लग जाएगा और अगर आपको बॉर्डर को रिमूव करना हो तो क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर बटन प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर बटन मैंने जैसे ही प्रेस किया तो ये ऑल बॉर्डर जो है रिमूव हो गया तो इसी तरीके से लगाना हो तो ऑल्ट एच बी ए और अगर रिमूव करना हो तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट अंडर स्कोर तो ये रिमूव हो जाएगा ओके